Опа! қандайсыз жоңыз жақсы таныш алып әлу жоқ жігіт таныспай алып отыршы қаяқтан келіп жатсыз жұмыстан а жұмыстан ба қаншаға чайын іштейсіз жұмыс бүткенге чайын іштеймін <laughs> а жұмыстан кейін не қыласыз жұмыстан кейін жұмыстан кейін пенсияға шығамын